Credo nel mio paese e nella sua gente. Credo nell'impegno e nel coraggio. Credo nell'alzare lo sguardo e nel valore dell'altro. Credo nel domani e nell'Italia che spera. Perché sia un popolo unito sotto una sola bandiera. Forze armate, io ci credo.